si Eman habang inaaresto mismo ni Sam. So ito yung eksena kagabi sa Walang Hanggang Paalam. So welcome to RDM Designs YouTube channel. Uh, panoorin natin yung ating naging review sa mga kaganapan kagabi. Let's Sa March 25, 2021, episode ng Walang Hanggang Paalam ay magugulantang sina Eman dahil habang kausap nga nila si Sam, ay bigla na lamang darating ang mga pulis. Takang-taka ang dalawa kung paano nga ito nangyari. Kasi nga ang inaakala nila ay kakampi pa rin nila si Sam. At ang sabi nga sa kanila ni Sam ay ang magpoprotekta sa kanila ay ang NIA. Habang ito nga ay inireport na ng mga tauhan ni general sa kanya at naibalita na rin niya kay Anton. Si Anton nagigil na gigil na mapatay si Eman at mabawi ang kanyang minamahal na si Silin. Habang si General naman na hanggang sa ngayon ay protektor pa rin ng sindikato. At ito na nga, binabasahan na nga ni Sam si Emma ng pangkaraniwang binabasa sa mga hinuhuli habang pinoposasan na kung ikaw ay may karapatan kang manahimik dahil lahat nga ng sasabihin mo ay maaaring maging laban sa iyo at kung wala kang karapatang kakayahan na kumuha ng abogado, ay ikaw ay poprobida ng gobyerno. So kung takang-taka si Celine at si Eman kung bakit nagawa ito ni Sam sa kanila. At kung bakit PNP ang huhuli sa kanila, gayong ang usapan nila ay NIA ang magpoprotekta sa kanila. Ano nga kaya ang binabalak ni Sam? Isa ba to sa strategy niya para bandang huli patakasin si Eman? So kaabang-abang ang mga episode na ating mapapanood ngayong March 26, 2021. Siguradong sigurado yan. So, manood tayo. Huli nga ng episode na ito kagabi ay talaga namang uh, hindi matanggap ni Celine na muling magkakaiwalay na naman sila ni Eman. Ilang beses na nga naman, gigil na gigil na na makita si Eman. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe to this channel.